Me llamo Rivas y soy una mujer con discapacidad intelectual. ¿Sabías cuántas veces las consultas médicas se dirigen a la persona de apoyo y no se dirigen a la persona con discapacidad intelectual? Si necesitas contarme algo, dirígete a mí.